Croeso i'r trydydd fideo yn ein cyfres o 8 fideo byr i'ch helpu i ddeall y gyfynion data sydd ei hangen i rhedeg yr adnod asesiadau o'r farchnad 2 leol. Y cyfeirir ato fel LHMA yn y fideo hwn. Dylech ddefnyddio'r fideos hyn fel adnoddau cyfeirio cyn i chi lenwi'r adnodd LHMA ac wrth i chi wneud hynny. Bydd angen i chi fod wedi llenwi eich ardaloedd o'r farchnad 2 fel y dyngosir yn fideo 1 cyn dechrau'r das con. Mae'r fideo hwn yn canolbwyntio ar y ddalen o'r enw Data Rent Fesil HMA yn adran 2 o'r adnodd. Yn y ddalen hon, bydd angen i chi ddewis y dataf mwyaf priodol a pherthnasol ar rent ac yn arbennig werthoedd rent y ddegfed ganradd ar hugan ar hanner canfed canradd ar gyfer pob ardal o'r farchnad 2. Bydd data rent y ddegfed ganradd ar hugen yn lliwio'r broses o ddyrannu'r angen newydd cyfartalog blynyddol i'r ddeiliadaeth rent cymdeithasol a gwerth rent yr hanner canfed canradd i ddeiliadaeth tair farchnad. Bydd angen i chi benderfynu a ddylu defnyddio'r opsiwn di-ofyn a ddarperu'r gan Lywodraeth Cymru neu ddata amgen. Os byddwch yn penderfynu defnyddio data amgen, bydd angen i chi nodi'r data amgen yma, a rhaid i chi ei hategu a datganiad yn nodi pam bod y data hyn yn fwy priodol na'r opsiwn di-ofyn. Os byddwch yn dewis y data di-ofyn a ddarperu'r gan swyddogion Rhentu Cymru, bydd angen i chi ddewis naill ai sylfaen blwyddyn ariannol neu sylfaen blwyddyn galandr o'r cwmplen ar gyfer y data a ddarperu'r. Mae'r data yn cynnwys data adnewyddu a data tenantiaethau newydd ar gyfer gosodiadau wedi eu cadarnhau yn unig. Nid yw'r data yn cynnwys eiddo o gaiff lwfans tai lleol a'i hawlio ar eu cyfer. Nodwch fod unrhyw gofnodion a seren fel y dangosir yma yn dynodi nad oes digon o ddata i ddatgelu gwerth rhent. Er mwyn gwneud cais am y data gan swyddogion Rhenti Cymru, Bydd angen i chi gopio eich tabl pedwar i neges e-bost a'i hanfon i afdl cysylltnod lhma at llaw.cymru ymhen tua dwy neu dair wythnos ac yn bosibl yn gynharach. Byddwch yn cael y data rhentu i'w gopio a'i glidon uniongyrchol i mewn i dabl 5. Mae'r fformwla ar gyfer penny gwerthodd rhent y ddegfed ganradd ar hugen a'r hanner canfed canradd yn rhoi pwysoliad cyfartal ar draws pob nifer o rhan ystafelloedd gwely. Gallwch ddiwygio'r fformwla i gyfyngu'r data a gaiff eu cynnwys yn y gwerthoedd hyn os yw hyn yn fwy perthnasol i ardal o'r farchnad 2. Ar ôl cwblhau hyn, gallwch dicio'r blwch priodol ar dudalen flaen adran 2 gan nodi eich bod wedi cwblhau'r gofynion data rent. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch edrych ar gan llawiau LHMA neu anfon e-bost i Lywodraeth Cymru yn afdl cysylltnod lhma at llew.cymru.